Помимо обычного складского учета, Traxsoft позволяет учитывать услуги по ремонту или гарантийному обслуживанию товара. Это позволяет автоматизировать учет как в сервисных центрах, так и магазинах техники, ведущих гарантийный учет. Кроме того, она идеально сочетается с другими дополнительными опциями. Подробнее о том, как она работает, расскажу вам прямо сейчас. После приобретения этой дополнительной опции в разделе меню «Документ» появится пункт «Ремонт». Давайте посмотрим на нескольких примерах, как он работает. Обратите внимание, что в рассматриваемых примерах также активирована дополнительная опция «Учет гарантийного товара по серийным номерам». Эти две дополнительных опции идеально работают вместе и позволяют вести более строгий учет. Подробнее о том, как работает она, вы можете узнать в видеоуроке по ссылке на экране и в описании. Для начала нам нужно создать сам документ ремонта. В нем выбираем клиента и указываем его номер телефона, и по желанию указываем комментарий. Также здесь можно выбрать, с какого центра учета будет списываться материалы для ремонта. Теперь в разделе «Товар в ремонте» нужно выбрать то, что именно будем ремонтировать. Это может быть как товар, купленный у нас ранее, так и купленный в другом магазине. Товар можно добавить, просканировав штрих-код, выбрав чек, выбрав из списка или же выбрав со склада. этой же форме можно указать, с какой проблемой обратился клиент и в какой комплектации был сдан товар. Если товар пришел к нам по почте, можно указать номер товарно-транспортной накладной. После этого, если посмотреть на раздел «Состояние товара ремонта», увидим, что он получил статус «Принят на ремонт». После того, как товар принят, мы можем поменять ему статус на «Отправлен на ремонт». Кстати, если у вас подключена дополнительная опция «Массовая рассылка СМС», вы можете информировать клиента при помощи сообщения каждый раз, когда статус товара в ремонте будет меняться. Согласитесь, для клиентов это будет удобно. Подробнее об этой топ-опции можно узнать в видеоуроке по ссылке на экране и в описании. После диагностики, поняв, что именно нужно сделать, мы можем выбрать необходимые для ремонта материалы со склада на вкладке «Материалы для ремонта». Здесь же можно выбрать услугу, предоставляемую клиенту. Эта услуга будет отображаться в счете клиента. Например, в нашем случае мы меняем динамик, поэтому выберем здесь замена динамика. На соседней вкладке «Работы» можно добавить непосредственно те операции, которые будет делать ваш работник для ремонта, и выбрать сотрудника, который их производит. Обратите внимание, что принять оплату от клиента можно в любой момент ремонта, нажав на кнопку «Принять оплату». Товар можно будет вернуть клиенту только после того, как ремонт будет значиться в программе как оплаченный. Финальная стоимость ремонта для клиента складывается из стоимости материалов, стоимости услуги и стоимости проделанных операций. Но предположим, что вы уже приняли оплату по программе, а клиент позвонил и попросил дополнительно наклеить защитную пленку на телефон. В этом случае нам нужно удалить оплату, добавить в документ необходимые операции и материалы, после чего провести оплату заново. Также будет полезная возможность распечатать некоторые документы, относящиеся к ремонту, такие как акт выполненных работ, квитанция на ремонт. Гарантийный талон. И бирку со штрих-кодом на ремонтируемый товар. После того, как ремонт закончен и клиент возвращается за товаром, его нужно поставить в статус «Товар возвращен клиенту, отремонтирован». Во время создания этого статуса нам будет предложено списать материалы со склада, если мы еще не сделали этого ранее. На этом процедура ремонта заканчивается, товар возвращен к клиенту, а деньги находятся у нас в кассе. К сожалению, не всегда товар может быть отремонтирован. В этом случае есть несколько вариантов. Мы можем поставить товару статус «Ремонту не подлежит» и вернуть товар клиенту. Либо же, если товар гарантийный, мы можем поставить товару статус «Гарантийный товар ремонту не подлежит». В этом случае можно одной кнопкой вернуть деньги за покупку клиенту и товар поставщику. Выглядит она как обычная кнопка возврата. Также есть возможность просто обменять товар на другой. Для этого указывается серийный номер товара, на который будет произведен обмен. Это все основные моменты, с которыми вы столкнетесь при использовании данной дополнительной опции. Как видим, это мощный, но простой инструмент, позволяющий без проблем автоматизировать учет ремонта товара на всех стадиях. А наш видеоурок подошел к концу. Если он был для вас полезен, ставьте лайк. Если хотите углубить свои знания в программе, подписывайтесь на канал. Здесь еще много видеоуроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торксофт.